mente verdadeiramente criativa em qualquer campo não é mais do que isto. Uma criatura humana nascida normalmente, inumanamente sensível. Para ele, um toque é uma pancada, um som é um ruído, um infortúnio é uma tragédia, uma alegria é um êxtase, um amigo é um amante, um amante é um deus, e o fracasso é a morte adicione este organismo cruelmente delicado à subjugante necessidade de criar, criar, criar, de tal forma que sem a criação de música ou poesia ou literatura ou edifícios ou algo com significado, sua respiração ali é cortada. Ele tem que criar. Deve derramar a criação. Por qualquer estranha e desconhecida urgência interior, não está realmente vivo, a menos que esteja criando.